え気がついたみてえだなよかったなクリリーあれここはどこだ確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがしてダメだそこから先は思い出せないもしかして悟空が助けてくれたのかまだそっか つもありがとなえなんて言ってオラだってやべえ時はいつもクリリンから全然もらってんだろ僕さすがの俺もちょっと傷つくぜところで全く覚えてないんだけど俺は誰にやられたんだクリリンよく聞いてね今いろいろと大変なことになってるの というわけなのよそんなことがあったんですかあの16号が生きてるなんて嬉しいけど俺たちの敵っていうのがよし他のみんなも助けてやりたいし16号の真意も知りたい俺も一緒に戦うぜな悟空おもちろんだちょっと待った 今のあんたたちはろくに力も出せないでしょあっちゃすっかり忘れてたな修行すりゃ少しはマシになりそうだけどほらも一人じゃまともに叩けねえしえそれじゃあ俺は戦えないってことなんですかうーん思いつく方法はあるけど 孫君の中にいる人の協力がいるのよねというわけであんた孫君からクリリンに移動することはできないえー、悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですかいいから2人とも試しに目を閉じてみて。 さあそしてリンクしているあんたクリリンの中に移動してんオラの中からいなくなっちまったぞうわ俺の中に知らないやつが する相手が変わったわこれでみんな戦うことができるわねなあじゃあクリリンが戦ってる間ほら何にもできねえっちゅうことかリンクできる人は一人だもの当然そうなるわねでも仲間が増えるのよソン君の負担だって減るじゃない 確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんなんまっかもともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつあんたらしい考え方だわとにかくそういうことだから3人ともこれからもよろしくね だけに18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな見分けてもらえなかったらショックだなた多分大丈夫だと思うけどなんてこと心配してる場合じゃないかもしここであいつを見失ったら大変なことになる俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がないもんなというわけで お前が悪さをする前に倒させてもらうぞいっや ヤやチちゃんもよかった無事みたいだ悟空クリリン来てくれたのかヤムチャさんよかった意識はあるんですねああでもこうして話をするのがやっとだいやすごいですよ俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに そうなのかやけに体が重い一体何がそれがですねまたクローンだクリリン説明は後だまずはあいつをやっつ とかまともに動けるようになったな話は大体分かった俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな木が封じ込められるのは厄介だが敵だって同じ条件なんだきっとなんとかなるさそんな一言みたいに言わないでくださいよ今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから クリリンなあヤムちゃんまたオラたちと一緒に戦ってくれよ悟空武道家を引退して随分経つ腕が昔よりなまってるかもしれない本当に俺が一緒に戦ってもいいんだなああせっかく道着も着てんだ戦えねえと持ってねえぞ大歓迎ですよ それにクリリンだってちゃんと叩けてんだ大丈夫だってクリリンだってってお前何気に失礼だぞ 頑張ったな偉いぞチャオズあったオラたちに任せろふありがとうクローンかかってこい俺たちが相手だ クションここだ行くぞ ジョズ俺は一体みんなが助けてくれたんだよみんながどういうことだ今ややこしいことになってるんだ詳しく説明するとさそうかその妙な波動が原因でもしよければこれからは俺も一緒に戦わせてくれ。 配をかけてすまなかっただがもう大丈夫だこういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとなケンさんだからチャンスお前はだったら僕ケンさん助ける一緒に戦うチャンス 一緒に戦おうただし俺のそばから離れるなよ